Чонгыз. таанышып алсақ болобу кандай таанышып алғанға мүмкін мекен дейін? дейм сізге жигит сизге эмне мүмкүн экенин эмне мүмкүн эмес экенин каяктан билем барып апаңыздан ә? <laughs> Мақ-мақ, ланды, телефон номериңизди бербейсизби мен whatsappтан сүйлөшүп туралы Тенгеге Дай, да? Сіз 700-ші жылдағы соғышты білес бе? 700? Мен алу вақта жоқ болсам вақтам білен ал соғышты. <laughs> Білбесең санда біле оңыз, ә? 700-ші жылы 80 танка жарылып, 52 самолет ұчып, ана 18 аскер қаза оған кенде. Чыныңыз бе? ол самолет каяка учуп бараткан экен жанатан бери номеримди айтып атса жеткен турмуз экенсиң ал ал келдиңизби а чоңуз канча самолет жарылган